आप सबका देखिए हमारे ऐसे क्रिकेट की भगवान पुराण में सुपना अंदाज सकलम प्राकार सबसे लोकप्रिय हैं और प्रार्थना करते हैं उनकी ये जो भारत की भगवान हमारे विराजेंगे कल्कि के नाम से जानेंगे कल की भगवान वेद पास में एक श्रीमद्भागवत कल्कि पत्र लिखा है में रहने वाले सभी लोग हमेशा सुख हो जाएं सुख रहते हैं उसका एक सा साधन धर्म है वह तभी लोगों को धर्म आज पर बहुत अवश्य होता है चलता है जब वह इसको खान पानी स्वरूप भूमि पर केंद्रित होता है गाँव इसमें अग्नि करता है अंत में आने वाले हैं और अवतार के लिए कलयुग को भी कुछ पुराणों में उन्होंने समर्पण कर दिया है जब आपकी प्रकाशन कर रहे हैं प्रकाशन कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने पुराणों में संस्कृत में श्री कल्कि भगवान के पुराण में लिखा है कि हम आप सबको आशीर्वाद दे रहे हैं और ऐसे मत और ऋषि की कृपा हम हमेशा प्रार्थना करते हैं कि आपका जीवन मंगलमय हो हर जगह से हर घर से आप बड़े में आपको ये आप लोगों को आशीर्वाद दे रहे हैं और ऐसे प्रकाशित हैं उस असीम के बनी रही नई से श्री नारायण पीछे सारा कल की भगवान के उन्होंने अपना जीवन यापन किया और उनके अंतर्गत उनके आका का पालन मानकर अपने जीवन में उन्होंने गुरु की बातें मानी और धारण करके अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं इस प्रकार के से कल की भगवान हमारे तो पाप हरेंगे कष्ट हरेंगे दूर कलेश करेंगे इस प्रकार से हमारे कल की भगवान कलकी के नाम है इनका मंत्र है जय कलकी जय जगतपति पद्मापति जय रमापति आ जाओ गुरु कलकी भगवान